klientov predávajú jedlo. Sem si ľudia chodia zacvičiť. Tu stávajú dom. Tu vám ušijú šaty. Tu varia a predávajú pivo. Tu sa robia palacinky. A tu všetkým robia problémy. Vaše 2% pre Ines za menej byrokracie, plýtvania a nižšie dane.